asta și face bot SMS non-stop Îmi scrie că ar vrea să mă consume de tot mai bine dai bloc Mă cheam pe snap să facem foc O țin cam de vreo două zile pe hold O țin cum te ține ea pe tine pe loc Îmi găsesc alta oricum Doar pentru că vlog Tot îi dau un sing că m-am plictisit Așteptam de like-uri într-una Vrea să vorbim tipă că te simt retras Una care e ca și tine e într-un impas Chiar dacă skinny pe alocuri n-are niciun nas Și mi-a dat mie sân și am dat eu pas N-avem timp de stat, trebuie să ne facem fresh Și o ardem ca băieții printre fete fără cash Prin București, fără timp de povești Celebrăm mele gang, știu unde nu ne găsești Nu te dau un sin când m-am plictisit repeat uh mhm. -huh. Iubita ta îmi dă like într-una Vrea să vorbim Știi ce zic, nu mă prind care-i duma Oricum n-am timp Nu înțeleg de ce se chinuie Nu vede că nu ține Nu înțeleg de ce mă săcăie Sau ce Cred că-i dau ca Miley Îți dau emoji un smiley Stilul de viață e highly Ele în topuri de Kylie Ana Montana ca Miley Îți dau emoji un smiley Stilul de viață e highly Ele în top orice Kylie Am de like-uri într-un an Vrea să vorbim Știi ce zic, nu mă prind care-i tu,